Громче можно микрофон? снег Замело пути и дороги Долгая ночь Тихо дремлет у порога Огонек свечи дрожит Тени на стене качая Без тебя я по тебе скучаю Я свечой Где ты сейчас? Кто ж теперь тебя так любит? Иисус, поминай, плачет свеча, мне в ладонь роняя слезы и по стеклу бьются ледяные розы, Знаю ты стену давно голубых метель. тебе Я пою, подпевайте. Падая снег, замело пути дороги, долгая ночь, тихо дремлет у порога, огонек свечи дрожит, тени на стене качая по тебе скучаю, я свечою догораю, я свечою догораю. М -м -м, варгаки.